Bienvenido a un nuevo video de Sonic Speed Simulator, tal y como prometí hace más de una semana hice una guía de los 100 nuevos y la terminé tras la solución del bug. Disfruten 30 horas de trabajo resumidos en 20 minutos. gente, esto llevo mucho más de 30 horas, así que por favor, si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte el video para que esta guía definitiva llegue a más gente. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.